Der blaue Bauer schmeckt so ranzig und sauer, hinein mit dem Kopf in den Blumenstock. Ich kann es kaum fassen, ich kann es kaum fassen, ich kann den blauen Bauer ganz nicht lassen. Ich tanz, tanz, tanz, den blauen Bauer tanz, und tanz, tanz, tanz, den blauen der blaue Bauer schmeckt so ranzig und sauer. Hinein mit dem Kopf in den Blumentopf. Wie kann es noch passen? Wie kann es the movement of then go up forward,